Bismillahirrahmanirrahim. Davam edirik. 6-cı tapşırıq. Çox faydalı bir tapşırıqdır. Əkmil el-cüməl el-atiyə bi vad'i ismin məvsulin münasibin. Əlləzi, əlləti fil firaq. Boş yerlərə ya əlləzi qoy deyir, ya da əlləti qoy, qoy deyir. Əlləzi və əlləti bunların adı Azərbaycan dilində hansı ki deməkdir. Ərəb dilində bunların adı ismu məvsuldur. İsmu məvsul, birləşdirici isim özündən əvvəlki və sonrakı hissələri birləşdirir deyə. Əlləzi kişi cinsindədir, əlləti qadın cinsində. Baxırıq. Əl-kitab, kitab aləl-məktəbi lil-müdərrisi. Deməli, stolun üstündə olan kitab müəllimindir. Biz bura əllədiyimi qoymalıyıq, yoxsa əlləti? Əllədiyi qoymalıyıq, çünki kitab kişi cinsindədir. Deməli, belə olacaq. Əl-kitabullezi El-kitab əlləzi ələl-məktəb sonusunda da hansı ki lil müdərrisi müəllimindir. Davam edirik. El-qalamu bu da kişi cinsindədir. Ona görə əlləzi olur. Əlləzi fi haqibəti məksur. Haqibətun çanta, haqibəti mənim çantam. Qələm hansı ki əlləzi mənim çantamdadır sınıqdır. Deməli, mənim çantamda olan qələm sınıqdır. Əs-səyyara bu artıq qadın cinsindədir. Çünki sonunda təməl bu da var. Ona görə əllədi yox, əlləti olur. Əs-səyyaratu əlləti xaracət minəl müstəşfə əl-ən lit-tabib əl-cədid. Əs-səyyara maşın əlləti hansı ki xaracət çıxdı minəl müstəşfə xəstəxanadan əl-ən indicə lit-tabib əl-cədid təzə həkimindir. Li məxsusluq bildirir. Əl-kitab kişi cinsindədir. Ona görə əlləzi qoyuruq bu boşluğa. Əl-kitabu əlləzi fil hədiqəti Üzr istəyirəm, kitab yox, kəlb. Əl-kəlb əlləzi fil həqibəti mərid Kəlb it. Əl-fətə, cavan oğlan. Yəni, əlləzi xaraca minəl məscid əl-ən İbnül müəzzin. Cavan oğlan hansı ki çıxdı, əllədi, hansı ki xaracə minəl məscid, məsciddən çıxdı, əl-ən indi İbnül müəzzin, müəzzinin oğludur. Tilkəl battah, bu artıq qadın cinsindədir. Əlləti, hansı ki təhtə şəcərə ağacın altındadır, şəcərə ağac. Təhtə altında. Təhtə şəcərə li bintil fəlləh Bint qız deməkdir. Fəlləh, kəndlinin qızı. Li məxsusluq bildirir. Li bint olacaq kəndlinin qızının. Deməli, ördək hansı ki, ağacın altındadır. Kəndlinin qızınındır. Kəndçinin qızınındır. 7-ci cümlə. Əl-beytul cədid əlləzi fi zəlikə şəri' lil-vəzir. Təzə ev hansı ki, o küçədədir, fi zəlikə şəri' lil vazir nazirindir. Əd-dərsu dərs əlləzi hansı ki bə'də hədə dərs hansı ki bu dərsdən sonradır. Səhlun ciddə səhlun asandır. Ciddən isə çox olduqca. Səhlun ciddən olduqca asandır. Əd-dərsu ləzi bə'də hədə dərs bu dərsdən sonraki dərs. Bu dərs hansı ki dərs o o dərs hansı ki bu dərsdən sonradır Bə'də sonra deməkdir. Çox rahatdır. Mənil fətətu, o cavan qız kimdir? Əlləti olur burada qadın cinsində. Əlləti hansı ki, cavan qız hansı ki, cələsət əməməl müdərrisə. Oturub müəllimin önündə. Kimdir o? Hiyə talibə, o tələbə qızdır. Min Maliziya, Mali Malaziyadan olan tələbədir. Ətilkəl haqibətu, o çanta. Zəlikə qanın cinsində olur. Tilkə. Ətilkəl haqibətu əlləti. Çünki haqibə qadın cinsindədir. Ətilkəl haqibətu əlləti. O çanta hansı ki, təhtəl məktəbi, stolun altındadır. Ləkə ya Xalid, sənindirmi ey Xalid? Yəni o çanta, stolun altındakı o çanta sənindirmi ey Xalid? O da deyir ki, lə, xeyr. Hiyəli sadiqi Muhammed. O mənim dostum Məhəmmədindir. Sadiqun dost. Sadiqi mənim dostum. Li sadiqi mənim dostumundur. Li sadiqi Muhammedin mənim dostum Məhəmmədindir. El-kəlimətul cədidə. Yeni kəlmələr təkrar. El-əm əmi. Əmi yəni əxul əbi. Atanın qardaşı. Əxu əl-əbi. Atanın qardaşı. Mudaf mudafun ileyh. Əxu mudaf. Əl-əbi mudafun ileyh. Əl-əmmə bibi. Əl-əmmə əmi, əl-əmmə, əl-əmmətu bibi. Uxtul əbi, uxt bacı, uxtul əbi atanın bacısı. Uxtu əl-əbi, uxtu mudaf, əl-əbi mudafun eləyir. Əl-xal dayı. Əxul ummi. Əxul ummi. Ananın qardaşı artıq dayıdır. Əl-xalətu. Əl-xaləh. Bizə də xala deyilir. Onlar xaləh deyirlər. Biz xala deyirik. Oxtul ummi ananın bacısı. Əl-fəlləh kəndli, kəndçi. Müstəşfə xəstəxana. Əl-vüladə doğum. Müstəşfəl-vüladə doğum xəstəxanası, doğum evi. Velhamdülillahi Rabbil ələmin.